Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про набедренную платформу с одним ремнем. Изначально на платформе идет крепление для ремня. Однако при необходимости вы можете докупить переходник на молле. По высоте крепление регулируется при помощи липучки. Обхват вокруг ноги регулируется при помощи двух прорезиненных строп, которые значительно уменьшают скольжение по штанине. Данные платформы бывают левыми и правыми, если вы наденете правую платформу на правую ногу, то фастексы будут спереди. Вы можете, конечно, на правую ногу надеть левую платформу, но тогда фастексы будут сзади, и это будет не очень удобно. Фастексы пришиты не напрямую, а через широкую и очень тугую резинку, благодаря чему сохраняется некоторая эластичность, но при этом платформа не болтается на ноге. Также на тыльной части находятся два резиновых элемента, которые дополнительно уменьшают скольжение а на лицевой стороне находится одна линия моли шириной в 4 ячейки и три линии моли шириной в 6 ячеек. Данные платформы в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.